मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस मैं आपको ये दे सकता हूं based upon my understanding and experience कि कभी भी खाली मत रहो कुछ भी करो moment you bring something in practice either you will succeed in it or you will fail so whether you succeed or you fail you need to let it go and keep on building your practice गलतियां करो बट लर्न फ्रॉम सही काम करो लेकिन उसमें चिपके मत रहो कि मैंने पता नहीं क्या उखाड़ दिया समझ गए कि मैंने ये सही काम कर लिया मेरी फैमिली में और जो लोग हैं वो नहीं कर पाए वट आपने टॉप कर दिया कहीं पर तो अपनी ईगो को मत बढ़ाओ ग्रो आउट ऑफ इट सिर्फ वो स्टेबल है इस पूरी दुनिया में जो इस बदलती हुई दुनिया को यानी कि चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग चेंज होता चला जा रहा है उस चेंज होने को क्रिएटिविटी कहते हैं सिचुएशन जब बदलती है उसके हिसाब से अपने आप को बदल लेना और बड़ी तेजी से बदल लेना ही क्रिएटिव थिंकिंग है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या काम कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो आपका बेसिक नेचर अगर खुश रहने का है तो आप कहीं भी खुश रह लोगे और बेसिक नेचर दुखी रहने का है तो आपको कुछ भी दे दिया जाए एक महल में भी ले आकर के बिठा दिया जाए वहां भी रोते रहोगे कि क्या हो मेरे को महल में कैद कर दिया अबे महल में है कैद क्या होता है समझ गए और जिसका खुश रहने का है वो झुकी झोपड़ी में भी खुश है गणपति राम है देर नाच रहा है मस्त होते हैं ऐसे लोग कभी देखना आप मतलब जिसका मस्त रहने का नेचर है वो मस्त ही है और जिसका दुखी रहने का है वो कुछ भी उसको मिल जाए कुछ भी वो कर ले वो दुखी ही रहेगा तो आपको देखना है कि मेरे को अपना बेसिक नेचर कैसा बनाना है मतलब अपनी इंटेंशन हमेशा सही रखनी honesty most important communication skills में इससे बड़ी चीज़ और क्या होगी आपके बोलने की पावर इतनी अच्छी नहीं है आप बोलते अच्छे से नहीं हो लेकिन आप बिल्कुल ऑनेस्ट हो आपकी इंटेंशन अच्छी है उस बंदे को लेकर के खराब नहीं है तो आपकी आंखों में दिखेगा सामने वाले को समझ आ जाएगा वो वाइब्रेशन उसको पकड़ में आ जाएगी वो फील कर लेगा कहेगा कि हाँ यार ये जो बंदा है ना इन सारी टेक्निक्स को यूज तो कर रहा है लेकिन अल्टीमेटली मेरे अच्छे के लिए कर रहा है किसी करियर में कुछ पड़ा नहीं है हमारे ऊपर है उस करियर को हम किस लेवल तक ले जा सकते कबाड़ी का भी काम है ना तो आपको करोड़पति कबाड़ी भी मिल जाएंगे अगर ढूंढोगे तो अरबोपति भी मिल जाएंगे आप समझ गए तो ये नज़र है देखने की जो ऑन्टरप्रन्योर्स होते हैं या लाइफ में कुछ बड़ा कर जाते हैं ना उनकी नज़र औरों से अलग होती है बिल्कुल अलग होती है और लोग क्या होते हैं वो यही सोचते रहते हैं कि कहीं कुछ बड़ा आएगा तब मैं कुछ बड़ा कर पाऊंगा वो ये नहीं समझ पाते हर बड़े की शुरुआत छोटे से होती है लोग ये समझ लेते हैं कि हम सक्सेसफुल तब होंगे लाइफ में जब हम कभी डिस्ट्रैक्ट ही नहीं होंगे जब हम कभी फेल ही नहीं होंगे जब हम कभी कोई गलतियां ही नहीं करेंगे जब हम कभी गलत ट्रैक पे नहीं चलेंगे सब कुछ करते हैं अचीवर्स भी सक्सेसफुल लोग सारे दुनिया जहान के गलत काम करते हैं आपसे ज्यादा करते हैं बट फर्क क्या है वो इंपॉर्टेंस देते हैं अपने सही कामों को ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप क्या बोल रहे हो औरों को या बाहर से दुनिया को क्या दिखा रहे हो कि मैं तो ये करने वाला हूं मैं तो ये करने वाली हूं मैं ये कर जाऊंगा नेवर गिव अप ये वो वट एवर करेज होना चाहिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है इंपॉर्टेंट ये है इसको ध्यान से समझना कि जब आप अकेले में हो तब आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को क्या बोल रहे हो अकेले में चौबीस घंटे जो आप अपने अंदर ही अंदर अपने बारे में बोलते हो जो आप अपने बारे में सोचते हो वैसा ही आपके साथ में होता है क्योंकि उसी लेवल के आपके एक्शन होते हैं उसी लेवल की आपकी एनर्जी होती है आई गो बाय माई चॉइस या तो मैं किसी काम को करूंगा ही नहीं but if I choose to do something then फिर मेरे लिए फेलियर कोई ऑप्शन नहीं रहेगा फॉर एग्जाम्पल आपकी बात सुन करके नहीं लेकिन किसी दिन मेरे अंदर से ही आ गया कि मुझे स्टैंड अप कॉमेडियन बनना है तो किसी का बाप भी नहीं रोक सकता अब कैसे नहीं रोक सकता अब आप कहोगे नहीं नहीं हम तो रोक देंगे जी हम हंसेंगे नहीं <laughs> नहीं हंसोगे एक बार फेल होऊंगा दो बार होऊंगा सौ बार होऊंगा हजार बार होऊंगा एक हजार एक भी बार ऐसी एंट्री मारूंगा हंस हंस के आपका बुरा हाल है